mamelani ke bantwana bam kwisifundo sanamhlanje sizawuqukumbela ukusebenza ngokudibanisa nokuthabatha ne Yakhumbula mos besifunde ukuthabatha sidibanisa sisebenzisa iblocks zethu sisebenzisa i-ten frame yethu ngama maxesha sisebenzisa iminwe sisebenza nale table yethu nje yayibo nezivakalisi zethu zamanani so namhlanje sizayigqibezela ke ngokusombulula ezinye iingxaki zethu ezincwadini ne siyavana bantwini hayini kungawe walequmpukane ngoku ndibuza uba siyavana wona wabhizi walequmpukane Okay, siyabhala babini ba ingoku sizayiqukumbela ngokwenza iingxaki zethu zamabali ezincwadini zethu ne mamela ke zathatha incwadi yam ke ngoku ndizokufundela amabali